деңгейсін алқабында отыр қыздарға біріншіден шок ачып атканда ал эми эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде бирге долбоорунун алкагында психологиялык бурчтун ачылуу аземи болуп өттү бурчтун ачылышына эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин окутуучулары жана башталгыч класстын англис тили программаларынын студенттери катышты бирге долбоору эки миң ушу жыйырманчы жылдын башынан бери бир нече уюмдардын өнөктөштүктө ишке ашырып келе жатат бул ушул эл аралык уюму сейфер сейферволд дия мирные инициативы ошондой эле ирем тарабынан ишке ашылып атат проект негизги бул долбоордун негизги багыты ушул өз ара жардамдашуу группаларыны ишке ашыруу практикада колдонуу болуп эсептелинет аталган бирге долбоорун алты айдан бери иштетип келишет ал эми бул күндө долбоордун алты айдын ичинде кандай ийгиликтерге жетишкени кандай иштерди жүргүзүп келишкени айтылды атканда ал эми алдык ден соолукту өркүндөтүү боюнча жакшы олго түөт жаштар үчүн себеби жаштар көп учурда өзүнүн физикалык жактан э, колдоосун э, жакшы э, ошон үчүн бул курч жаштарга жакшы жардамын эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин студенттери аталган бул долбоордун алкагында өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүп мыкты билим тажрыйбаларды ала алышкан алина батырбек кызы нурсултан бакай уулу ош му жаңылыктары мен ушул проектте э, ментор болуп иштедим